欢迎收看《天天开心》。各位相信，昨天开什么牌？致富密码要来了，阿妈公来。昨天开五尾，对不对？好，零五一五三五二二三六。老爹为什么突然这样子讲？我们要去看上个月的，有一阵子都怎么开，都开五尾，然后带连号。 比如说，好，就像今天的一样，零五、一五、三五，带领号三五三六，有没有？号码？是不是这样子很像的？哦，今天呢，我觉得很多的板路高手都有闻到味道了，都闻到味道了，都知道开开始要怎么，开始要怎么抓牌了。我建议今天先等等，我觉得明明天会很精彩。 我明天会非常的精彩。那当当然啦，有些高手今天就可以开始闻到味道了。哦，哦，来，好来，我们来看一下今天这些高手们抓出什么号码。来，第一个佳佳，一三二三，好，一三二三，哇，拢是尾数的咧聊，有无？开始啊，高手拢开始。 尾数滴嘞滴啊，一三二三，相信相信，等一下一定会有七尾跟八尾会跳出来，哦，一三二三，一三这的后背吼，已经十一期没有开了，啊，二三三期，哦，二三三期，我们我们先来讲，我们我们先来聊个，对这我们聊特地我老弟我也抓一样东西出来聊一下，一五。 有没有估计固定三四期就给他开出来？最近的板路哦，开始慢慢的调整回来了，好兄弟朋友们，开始注意一下，好开始注意。好，我们看这个师姐这个，主车二零，掌控位哦，弄有人跌跌啊。今天哦，我跟你讲，这个空位有哦，这个零尾有没有？一定很快要封牌。 一定比往常更快封盘。你大家在封的三的一零二零三零啊，好，二零三零的对碰，今天很快会封，或者一零二零三零之间，一定很快会对封，好，一定很快的。好，来，好，主车二零，副车零四。我告诉你，零六下来之后，零五哈左右，零零四呃零五的左右旁边的零四啊，或者是零六零七这之间。 都有可能会出来的，开始要出来了。好，啊，一一这这类好票哦吼吼，已经高级我出来，我是觉得啦，哦，还是比较好的。我觉得最近的那个对号还是有可能机会。好来，零五虎爷零八一零，哦，五八一零来啊，五八一零来啊，零八十四级啊。 零八来讲叫做冷中带热，开始冷中带热了。所谓冷中呢，它是冷牌，但是很多人会怎样开始去养它？我叫做冷中带热，我把热零八啦哈，我把它称为叫冷冷中带热。后来一九三零那几年麦哥哈麦哥一九三零一九到现在来讲的话，还是属于当红炸子鸡。 还是当红炸子鸡。但是这个三零 A 一样冷中带热，冷中带热。三零我估不亏啊，十高级啊啦，十高级啊啦。哦，他已经快要站上那种，就是说他已经第二名了啦。第一名是二十六二六跟三九了，零零级的啊，三零是十九级啊，值得期待，值得期待。好，来我们来看这个玛丽莲龙木，哦。 这个哦，一七二九一七啊，很多人的期待啊，觉得它开了之后呢，可能三三到五期内必须要连开呀，哦，它必须要连开呀，哦，那二九嘞，已经十二期没开了，老爹吼还是觉得既然这么长没有开了，我们比较拿出来的，哦，比较拿出来。 二九，他，老爹今天是抓他不会开，哦，老爹的，哦，来黑寡妇一三二七，这个一三吼，哎呀，这一三没阿讲，伊居然开一五啦，吼，边啊号码抓会抓出来无？ 好，我们先看二期，二期不用怀疑啊，一三，我们给他狠心跟他说拜拜，好不好？哦，一三，我们给他狠心说拜拜，好，我们一三狠心说拜拜了，好不好？哦，来，一四二五，一四零哦，二五没有毛病，二五没有毛病，一四哦。 可能会开，可能会开。好，讲到这个东西哈，我先跳出来。我们有一个叫做精品大哥，我们群里面的一个精品大哥哈，自己很会抓拍。然后呢，我特地来找一下他一下。啊，我们精品大哥有特地跟我交代，他说哈，老弟啊，一一三三哈会二中一，因为三三五连。 三五如果连庄的话，好一一三三一定会二中一。三五出的话，三四三六要注意。哦，对，三五出了三四三六确实要注意。好，三五出了之后呢，相反的三二也要注意，哦，要注意。好，零六可以配配看。好，这个东号东这个东西哈，我们来。 做一个分享，这是群主的一个大哥分享给我的一个机密哦的一个资讯，这样子。好，来我们来看这个李小龙二八三三。为什么？跟今天我们刚刚讲说，老爹说，哎，本来那个呃，我刚刚有讲到一个一一，我我考虑一下。今天大家讲一一二二三三，也是很有机会。所以三和今天一一二二三三，也还是一定会封盘。 今天一、二、二、三、三一定会封牌。好，因为昨天出了二、一、二、二、三、三，机会会很高。好，来，我们来看二八嘞。其实二八哦，这细级啊，难攻起来。我我吼二二九，我只要我觉得不喜欢二八，应该也不太会带。哦，对老爹来讲，我觉得不太会带。好，好，我们来看这个包租婆。 哦，这搞这搞，昨天有二中一，昨天二中一，好来二零三八，利空三八，哎，二零哦，我觉得两期内可能就会出了，哦，二零二期内两三期内它就会出了，三八，三八，有它可能带三七，所以三八可能在那附近。好，我们不我不敢吐掉，好来。 吕维后来二零二九，二九的话哈，啊，我一开始就吐掉你看二八二九，我就吐掉啊！哦，只有二八二九，我只有就吐掉了，好？哦，后来已经到涨这里。零三零七零九，控三控七控九，零七没有问题，零九也没有问题，零三这几期也有可能。 所以三七九这个号码开小号几率就很大，哦，这个开小号它就很大。好，那我们看这个厌世猫猫，哇，这些苏系狂还没外，来主车零一，哦，零一的牌型看起来可能这一期，不然就下一期就要输了哦，零一有机会哦，哦，零一很漂亮哦，哦。 一二，我跟你讲，哦，这是一二有够水的。你看，你看这一二，上一期四期没四期没开，第五期开，在上一期也是四期没开，五期开，一二现在也是四期没开的，一二五水哦，水。我咱讲讲一二五水哦，水。哦，一为能中无？有机会。好来，零六三八。 这个彩球零六三八哦，这个黑色彩球，一共零六爱在一起啊，三八爱在一啊。你讲，哎，有发觉啊，大家今天的号码有没有开始都抓的快要蛮像的？害老爹的不出，好难抓。 <laughs> 老爹的不出哈，不是找绝冷牌的不出。我如果去找绝冷牌的话，哦，我很好找。 我是喜欢挑战，就是说现在这些大哥们，然后呢，他们抓出来什么主力号码，我去把它删出来叫不出的。所以老爹今天只删出三个不出哦。今天真的叫做主力归队哦，哦，主力归队了。你看下一个旺来二五三八，你讲三八花归改啊？哦，三八花归啊， 今日大家拢画三八，有人咧画两冷排三九，无呢？后日画作弊者，诶，拄啊讲很讲啊，我甲三角形下起来，哦，我甲三角形下起来，大家拢咧画三八，无人咧画三九，对无？哦，三九老弟作弊者，送分题。所以啊，吼，这个五五一开吼，我说真的，保守人先观望，但是呢，今天。 我真的觉得主力的牌开始会集中了啊！如果今天有抓到合意的牌，又跟主力一样集中的话，不妨小试身手。好，不妨小试身手下去好不好？啊，好，来，时间咻就就进你啊！哦，头奖列车即将出发。好，今天老爹六点半，没办法直播。好，记得进群。好，进群。 然后呢，老爹会把今天很主席封牌资讯都会在群里面告诉告诉大家，群里不收费，哦，不广告，不问早安，好，祝我们朋友天天中大奖，天天都开心，我们明天见。